खुशी मनाए कैसे जीत जब तक वो हाथ जोड़कर मुझसे माफी नहीं मांगती मुझे चैन नहीं मिलेगा अभी तो खेल शुरू हुआ है आगे आगे देखो तुम बाज नहीं आओगे मुझे लगता है इसका टाइम है मैक्सिमम एक हफ्ता मेरी बैट है तीन दिन में निकलेगी और तुम्हारा टी सेट मेरा हो जाएगा तुम्हें तो कॉफी और टी में भी फर्क नहीं पता है यार मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी फैन है बस उसी को इम्प्रेस करना ओके और अगर मैं जीत गया तो नंबर दो धीरे नहीं वो बस अभी आते जीने दे